تمنا مددوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب بریا دیکھوں کے دم قدم سے سوبھانے روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے سوبھانے روشنی پائی جیسے امبر کی وہ رہنما دیکھوں قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں شان خل کے درود ان پر سلام پر شان خل کے دو عالم درودن پر سلام پر میرے مولا یہ موقع دے کے ختم الانبیاء دیکھوں در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ شفاق کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں ترنم مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تب سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حوریا دیکھوں